芬芳，换几人划过梦的中央。每次回首间，总留一抹惆怅，拼凑填满半生浮想。不下谁是情多眼长。 Thank you.